бас басылымның 13 сәуірдегі санында президент қасым жомарт тоқаев қазақстандықтарды рамазан айының басталуымен құттықтаса ал бас мүфти наурызбай қажы тағанұлы халықты ауызашар кезінде құлшылық сәттерінде санитарлық нормаларды қатаң сақтауға шақырды былтыр еліміздегі индустрияландырудың үшінші жылдығы басталды осы орайда индустрияландырудың үшінші кезеңі өңдеу өнеркәсібіне бағытталмақ бұл туралы газет тілшісі фархат қайратұлының үшінші 5 жылдық межемен міндет мақаласынан оқи аласыздар ресейлік ғалым тарих ғылымдарының докторы профессор виктор казадой қазақтың біртуар ұлы туралы әлихан бөкейхан дәуір аясындағы саяси портрет атты еңбекті жаза бастады. айтулы жаңалықпен газет тілшісі айдана шотбайқызының мақаласынан таныса аласыздар биыл наурыз айының соңында Касковикин вакцинасын клиникалық сынақтардан өткізудің үшінші фазасы аяқталды көпті толғандырған мәселе жайында газет тілшісі Айнаш Исәлі Касковитин ең қауіпсіз вакциналардың бірі мақаласында тарқатып берді. Түбі бір түркі халықтарына ортақ әдеби мұралар аз емес, соның бірі көлемді де көркем қырық қыз епасы. Әйелдердің батырлығы мен отаншылдығы дәріптейтін бұл жырдың оқиғасы да, құрылымы да өзгеше. Тарих беттерінен сыр шерткіңіз келсе, қырық қыз түркі халықтарына ортақ мұра мақаласына зер салыңыз жаңалықтармен сусындап ел ішіндегі елеулі ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе егемен қазақстан газетінің 13 сәуірдегі санын немесе егемен кезет сайтын қарай жүріңіздер